Nou bal kampe pou nou moudi kompanyi sa yo kap founi zame. Si kompanyi yo sorti, si gen sous politik kap founi grozame. Bayi eh, de malere ki baka aske. Ki baka aske men moun kat. They cannot buy a card, a telephone card. Yeah, et puis y a ont gros armes dans mes yeux. And They have great weapons, big weapons in their hands. Maman de s'il vous plaît. I ask please. Maman s'il vous plaît. I ask please. Côté ça ou les doigts humains. Where the, the human rights? ça même. The human rights, what is their business? What are they doing? avec tout respect pour nous, With all the respect I have même. Human rights, what are you doing si in this avec You see them with the si weapon in their hand. Si pas They cannot have those weapons. Qui est-ce qui baille? Where did they come from? Who gave them to them? Where's the... Côté monde All the people that are thinking. I have a problem. Anyway. Dans Bible non? In my Bible. 92 verset 8. The Psalm 93 Psalm 93 verses 8. Il dit si les méchants croissent comme l'herbe. If the wicked is growing like herbs. Et si tous ceux qui font le mal fleurissent. If all those who are doing wickedness they're flourishing. C'est pour être anéanti à jamais. It is to be destroyed forever. Actuellement, conseil il dit méchants on prend des bouillons ils absent. Right now there are some wicked you're asking for them they're absent. Chaque méchant gagne temps Every wicked has their time. Pour plonger en bas. To go down. Même chaque juste temps par. Just like the just the righteous they have their time to go up. Amen. Alléluia. Nous déclarons dans le nom de Jésus. We declare in the name of Jesus. démon principauté Haïti hein, the demon the principality Haiti qui dans zone Lagunave that is an area of Lagunave si c'est là où tu as gagné au trône if this is the place where you have your throne déclare ma privé sur au nom de Jésus I declare that I reach you in the precious name of Jesus moi moi moi moi avertis avec tout soldat qui sont hein. Au nom de Jésus-Christ, moi maudit toute compagnie Moi maudit toute compagnie qui a fourni le compagnie dans le secteur politique là moi maudit the company in the political sector i curse you compagnie dans le secteur bourgeois moi maudit the company in the elite sector i curse you compagnie dans secteur et, privé ou bien moi maudit the company in the private sector i curse compagnie dans le secteur international là moi maudit the company in the international i curse compagnie dans secteur Company and the voodoo sector, I curse you. The company in the voodoo sector. giving formula so people don't take guns, eh, shotgun. yo. We curse all that. Au nom de Jésus, nous maudit toute compagnie ça. Et port, euh, pays et, et port côté n'a passé, moun kap sien pour hein. The port where the guns are passing by, the people that are pas l'état que That are not the guns of the state. que That are not military pas la police guns of the Mais pour gang pour mettre des dans le pays. guns de jésus the precious name Et of Jesus. jamais. I curse them forever. Et les maudits là au nom de Jésus. I curse them in the name of Jesus. pour toute qualité maladie débarquer. Ask all of pour toute qualité problème débarquer. All of trouble to get to. Et pour pas quitter pour pas bailler ni paix ni repos. any peace, any rest. Pour pas bailler ni paix ni repos. won't have any peace, pour pas bailler ni paix ni repos. They won't have any peace, any rest. Au nom de In the name of Jesus. Et nous déclarons pour le nord. And we declare for the north. et Elziri, El, criminel, et, et, et, dragon, dragon rouge, dragon bleu, red dragon, blue dragon, déclarer nous la guerre et me porter plainte pour nous devant Jésus-Christ. Devant le trône de Jésus-Christ, me porter plainte pour nous. Et si nous pas dégager, nous quitter le pays, à marrer nous et tout trou à plonger dans la Bible. Não declarei por et dans le département l'Ouest, l'Église sous 100 l'Église sous 100 dans le département l'Ouest, Cap-Ouest, Cap-Ouest dans tout le département l'Ouest, hein. au nom de Jésus-Christ, nous déclarons pour 50 milliards Amel qui dans le pays, hein. accompagné de Somme 91, accompagné de Somme 46, accompagné de Somme 52, Arrêtez tout dans tout l'aigle sous basse sans yo. Marrez, nous marrez, nous marrez, nous marrez, nous marrez. Ensemble avec Baron la croix. Nous marrez, nous marrez, nous marrez. Et nous la guérons dans trou. Drop them in the pit. Hein, nous déclarer. Et tout serpent 40 têtes. All the snakes with 40 heads. The demons. Qui n'a grandance. That is the grandance. C'est ça le taille vrai. If it's truly that E nou voye som kadebe an, som kadebe an Si zala ete ou Avèk imaj pastè Amel Lafleur Kwakman dan atan Nou dekare nan ni bosou Sove kon Nou voye magdad aristasyon Bwou Nous voyons mandat d'arrestation pour Psaume 91, Somme 46, avec l'image. Pasteur Amel avec tout soldat derrière. Arrêtez côtoyer. plongez, arrêtez au plongez. Nous dans le sud-est. 7 de couteau. Et où oh, nous voyons Somme 91. We sent out the Psalm 91. Psalm 46, the Psalm 46, Psalm 52, Psalm 52, accompagné de Amel Lafleur, Amel Lafleur et son armée. And his army. Arrêtez. Arrest them. Mandat d'arrestation pour vous. Nous déclarons dans le sud. Tout le monde dans le sud, capitaine de nous. Everybody in the south, Dragon noir. Zagondwa, White Dragon, deklaire, eh, arrestation for you, eh, arrest for you, by the Psalm 91, and the Psalm 46, some way, Pastor Amel, and in army, and the 21 nations in L'Artibonite, that's going from north and south, L'Artibonite, nous déclarer arrestation pour vous. Par Somme 91, psaume 46, Psaume 118, accompagné de Pasteur Amel, nous déclarer eh, eh, pour le département nord-ouest et eh, Agoué, nous déclarer pour Psaume 91, psaume 46, Et psaume 136 136. Go arrest. Au nom de Jésus, nous déclarons département nord-est. Nord declare with the department of northeast. Mm, eh, eh, Simbi Makaya. Simbi Makaya. Nous déclarons, travail fini. Nous portons plainte pour vous. Nous, déposons dossier d'arrestation pour vous. Ce n'est pas semaine, ça c'est l'autre semaine. Ce n'est pas moi, ça c'est l'autre mois. Mais est plongé tête en bas dans le nord-ouest là. Et nous tout leur base dans le pays. Hein. We declare all the grand baron dans cimetière, 10 départements pays. Hein. Moi lancé mandat d'arrestation pour nous. C'est nous-mêmes qui avons autorisation pour pour mon nous avons lancé le mandat d'arrestation pour nous. Et nous pas droit fonctionner dans le pays. Hein. Regardez, vais du verset ça, mais ça, Somme 24 dit. À l'éternel, la terre, ce qu'elle renferme. Et le monde, ce qu'il habite. tout le monde, non département, levez-moi tout démon qui dans le département pays, pays à la yo illégal. Parce que Satan n'a pas créé terre. Satan n'a pas créé terre. Démon yo illégal. Illégal, illégal, illégal. Et n'importe quoi, toi, yo a parti de un démon pour dire illégal. À l'intérieur territoire pas. Run them off. Tell them to go in their own territory. May it be like so.